moi je m'appelle euh, Ikanyali Paulin. Je suis né à Bukavu en 1975. Et euh, aujourd'hui je suis militaire euh, dessin Je suis technicien. Je suis chef d'atelier de la ministérie Et je travaille à la famille qui à avec les Belges Ici, je viens de Kinshasa. J'étais à Kinshasa le séminaire et je rentre à Kindo. Oui, je viens de Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa depuis le 5 janvier et j'ai fait déjà au moins, j'ai fait deux semaines Kinshasa euh, jusqu'à Mbandaka. Bandaka, je fais encore deux semaines jusqu'à Kisangani. Et ici, je ne sais pas combien de jours on va faire pour quitter Ubundu jusqu'à Kimbe. Je suis responsable père de six enfants, quatre filles et deux garçons. J'étais marié depuis 1995. Moi, je suis toujours à Kindu. Et à je suis là depuis 2003. pas de famille à Kindou. J'ai fait seulement le travail. Ma famille, habite à Bukavu. Après 5 ans, je pars pour visiter les famille toute la famille sont des catholiques, il y a les autres ma sœur, qui sont des protestants. Moi je suis indépendant, je n'ai pas, je ne suis pas de quelques religion parce que je vois que dans la religion il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de politique, je ne peux pas, je suis indépendant avec la croyance que si tu es mort, tu serais quelque part, il y a l'autre vie après la mort. Moi, pour moi, je sais que si je suis mort, c'est fini pour moi. Je sais que ici, dans le, dans le terre, si je fais mal pour vous, je fais mal pour Dieu. Et je sais que c'est ça. Il faut connaître que ça c'est mal et ça c'est bien. Et je limite là-bas, je ne sais pas si après ma mort je serai quelque part, ça me fait